what subscribe alright. tena poshi maridadi kabisa. Wapenzi watazamaji, ningewapeleka kule upande wa YouTube. Ala, eh, kule YouTube utapata Apollo the Boy, Apollo the Boy, na ningewaomba kila mmoja apende kulike na kusubscribe this channel ya Follow the Boy. <laughs> Tutawaletea vitu za DJ Afro mpya. <laughs> Ala. <laughs> Aya, eh, kwenye Apollo the Boy utapata vile kama yule kemoda kwa jina la Solomon Solo. Ma alien sasa wameamuka wanawatangazia Afro. Ala, huyu jamaa upande wa DJ Afro mazile atawaletea vitu moto moto. Ala. Eh, Jinsi ya kusubscribe, angalia chini ya video hii, mkono wa kulia bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha malizia kwa kubonyeza alama ya kengele. Hapo utakuwa umejisajili na utapata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya.